සිය ශාන්තිකර කලාපේ පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රීවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ ඇගයීම් කරණය පිළිබඳ අවබෝධය පුළුල් කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන ප්‍රථම වැඩමුළුව අද දින ආරම්භ වුණා. ඒ කොළඹ ගලධාරි හෝටලේදී. අද සිට ලබන තිස් වනදා දක්වා මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වෙනවා. පුහුණු වැඩසටහන තුළදී නිර්වද්‍ය සාධක මත පදනම් වූ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයක් සඳහා ඇගේම් කරන යොදා ගැනීමට ඇති හැකියාවන් සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීමට නියමිතයි. ආසියා ශාන්තිකර කලාපේ රටවල් 20ක් නියෝජනය කරමින් 50 දෙනෙකුගෙන් පමණ සමන්විත පිරිසක් මීට සහභාගී වනවා. ඇගේම් පුහුණු සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර වැඩසටහන ආසියා ශාන්තිකර ඇගේම් සංගමය ඇගේම් සඳහා වූ ගෝලීය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදය සහ ඇගේම් සඳහා වූ ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංගමය මීට සංවිධාන ශක්තිය ලබා දෙනවා. දින හතරක කාලයක් පුරා පවත්වනු ලබන මෙම වැඩසටහන තුළදී ඇගේම් කරන ක්‍රියාවලිය පරිපාලන කටයුතු සඳහා පමණක් නොව ප්‍රතිපත්ති න්‍යාමනයේ මූලික මෙවලමක් වශයෙන් යොදාගත හැකි ආකාරය පිළිබඳවද පුළුල් ලෙස අවධානය යොමු කිරීමට අපේක්ෂිතයි. අද දින සමාරම්භක වැඩසටහනට දේශපාලච්චීන් මෙන්ම විවිධ විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් නියෝජනය කරමින් දෙස් විදෙස් නියෝජිතීන් රැසක් එක්ව සිටියා. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක පිළිබඳව කතා කරන අවධියේදී විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් වැඩි മന്ത്രി පිරිසක් ඇගයීම් සඳහා අලුත් ජාතික ඇගයීම් ප්‍රතිපත්තියක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන යා යුතුයි කියන මතය අද තහවුරු වෙලා තියෙන අතර ජනාධිපතිතුමාට මේ ගැන අපි කතා කරුවම එතුමා ඒකට එකඟ වුණා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික ඇගයීම් ප්‍රතිපත්තියක් ළඟදීම ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. ඒ තුලින් අපි හිතනවා පාර්ලිමේන්තුව තුල වගවීම දැනීම සහ විනිවිදභාවය මීට වඩා තහවුරු වෙනවා. මේ රටේ ඇතිවෙන නාස්තිය දූෂණය පිළිබඳව මෙය උපකරණයක් හැටියට අපිට ඒට එරෙහිව භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේකේ වැදගත්ම දේ මේ පුහුණුවේ අවසන් දිනය පවත්වන්නේ අපේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ. අපේ කතානායකතුමත් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ වැඩසටහනේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඇගීම සම්බන්ධව දැනුමක් ලබා දීම සහ ඒ ඇගීම සම්බන්ධව ලැබෙන දැනුමෙන් රටේ දියුණුව සඳහා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා